Saluton. cae bon venon al nia nova medito. Hodiau mi volas legi kun vi ne presitan leteron al signoro Thor Steinson islandano kiu scribis starigis demandoin al Zamenhof kai al kiu Zamenhof respondis en 1908. Pardono, 1906. Temas pri la lettero 201 kiu trovigas je pagio cent dudek du, cae mi legos el pagio cent dudek tri. Li starigis calcain demandoin. Ni nestias la demandoin, tamen ni povas compreni estas ok respondoi. Respondo al viei demandoi. 1. La el parolado de la vocaloi devas esti nec tro longa, nec tro mallonga. Exemple, i devas esti el parolata iom pli longe ol en la germana zin, ca iom pli mallonge ol en rise. 2. Lo nomo de bestoi signifas anca o la viran sexon, la vorton viro, exemple bovo viro, mi aldonas nur en ocaso de extrema necessezzo. 3. Vi devas diri la patrino diras che scia filo venos con sia infano. 4. Folio estas usata en ambau sensoi por du pagioi en libro cae por papera tutagio havanta texes pagioin en hoc formo. 5. Por caresai formoi oni povas usi cie, nie, cae ancau et patreto, patrineto, pacio, panio. La cia ca nie estas usate nur en nomoi ca en patro ca patrino, en cioi aliai ocasoi oni caresas per et. Ses, por pflanze, oni pos usi crescagio ca vegetagio. Sep, corto, pos esti usata por la tuta loco occupata della logeio, cune con la construatagioi, interesse, ne construagioi, se construatagioi, ok. Mia ge patra lingua esas la russa, sed nun mi parolas pli pole, kai mi nomas min ne russo, sed russuiano. Nu, vidu, ciui informoi uh, eh, in oni trovas en citiu lettero estas ne novai. Zamenhof uh, parolis pritiu aferoi antaue sed la mi la interessa punto estas alia ne la novaggio de la la novezzo, pardono, ne la novezzo de la informoi, sed la stilo. Do la clarigo estas io meta secai. Char Zamenhof volas eviti la riscon esti miscomprenata. cae mi shatas tion multe. Tro ofte, en la lingua e discuto e cui estas plei, play parte lexicologiai en, en io non tempe, do, lexicologiai signifas che vi discutas pri la maniero diri io ion au alia alia exemple ses per pflanza oni povas di usi crescajo kai vegetajo punto fino tio esas la fero ĉu ne do kai anco vidu estas alternativo en la du ne diras uzu tion punto fino mi decidas lingvo ne appartenas al Zamenhof, che ogni può svidi per citiu letero li parolas pri opportuno, pri nese, extrema nesezzezzo se vi devas vere specifia feron, bone, sed alicase lasu la lingvon malpesa. Do, cae ancao compreneble, li tre legere sed tre clare diras che li ne nomas sin russo sed russoiano. Do, vidu, mi pensas che ni povas lerni de citiu letero, am ni devas respondi, cae al comenzantoi, cae al ex comenzantoi, cae iu pli vi lernas esperantos des pli vi ricevos demandoin de duon fluai parolantoi kai ni havas respondecon ke ni devas respondi al ili kai doni claran, tranquilan respondon esas la tre oportune nu Jen cio por hodio, kai ni revidos nin morgau, kia ciam. Antauen, sen fine.